Bueno, a ba, la urte ospatu duela ya la urte e, eh, hautezkunde haute antidemokratiko hoietan, enegarren aldiz hemen eh, herritar guzti aukera oskatzeko aukera aukatzi zitzaien hoietan, e, eh, PNV-ek bereziki jarrera oso bo, e, bortitza eukizuen bere poliziaren bidez, egun horretan e, amaika pertsona identifikatu izan ziren hemen donostin, eta ordutik, duela la urte izan zen hau, ba, ordutik bueltaka izan da kasu hau, eta bueltaka ibili dute, Madrilera, ba, e, ba hori, azken finean eh, lan politikoa egitagatik eta e, bosk, eskubide zibil eta politikoak finean defendatzeagatik e, jendearen atzeko jasarpenarekin egon dira urte guzti hauek eta orain heldu daunea, baina audientzia nazionalean pare bat bider bueltan etorri ostean, ba, ba hemen donostin ba, epaituko gaituztela e, zer eta ba, ba hori, gartzela zigorra eskatzen e, egun horretan boska eskubidea defendatzen saiatzen. Dagoeneko herri hontan ikusten da e, jendean askatuta gaudela, aski dela ja, eta orduan ba, horrelako eraso guztien aurrean e, atera beharra dugula, gure aserrea erakutsikalian, eta horretako ba, ostiralean bertan, epaiketa goizeko behatzitan, e, eh, konzentra bat deitu dugu, ba, herritarrek gure aserrea, eta animatzen zuzu,